Всем привет-привет! Мы на канале Алина и у меня... Привет! Сегодня у нас праздник. Какой, девочки, праздник? День защитника... Да, День защи... защитника Отечества. Мы поздравляем всех мужчин, мальчиков, да, с этим праздником. А еще самое... Для них открытки! Открыть. Для этого мама взяла и подготовила вот такие вот бумажечки. Если есть у кого-то принтер, то удобно будет, да? Вот это синий цвет, Аринин любимый. Это фиолетовый цвет, Ульянин. Это на нем мы будем делать открыточку. И вот такие две бумажечки сейчас с танком, со звездами и 23 февраля. Девочкам придется это вырезать, наклеивать по я своему усмотрению. Можно я вам сделаю? Открыточки мы будем делать, Арина, пополам. Для этого у вас что есть? ножницы Мам, и клей. Мам, ну, ножницы и клей покажите. У меня ножницы синенькие. Вот, ну, У меня воде, понимаете, потом. Держи. Мы будем клеить, Арина Уля. Арина Уля, мы будем клеить и на этой стороне, что хотите, и чтобы открыл папа или деда и увидели вот с этой стороны. Я нарисую папу. Ты нарисуешь папу. А чем ты будешь рисовать? Синим. Что синим? Фломастер. У тебя есть фломастер? Да. Ух ты, правда, вы волшебные. Появились а у вас фломастеры. Тут синий цвет. И синий твой любимый. Ну, давай еще потом откроем. Сначала нам нужно вырезать. Сначала правильно, надо вырезать. Я не знаю, чего мы еще делать будем. Да. Мы... Доить! Доить, конечно да. же, доить. Я угадала. Когда деда придет и папа придет, да, с работы. Ой, Он работает. Я Вот, смотри, как я стараюсь. Смотри, как я поехала. Ой, как красиво. Молодец. Дальше режем. Улечка, расскажи, какие цветом у тебя фломастеры, пока мы с Ариной вырезаем. Я чуть-чуть Ничего страшного, у тебя есть клей. Зеленый. Так, дальше. Зеленый. Желтый. Это только на это. Оранжевый. Оранжевый. Розовый. Красный. Розовый. Коричневый. И и... Доней! Молодец! Зрители, так как я вырезала, наши э, друзья, вы проверьте Ульяну, правильно ли она назвала все цвета? Просто вырезаем и вижу. А, малышка! Арина сказала, будет рисовать папу. Вот ну, мы посмотрим, как она нарисует папу, раздарит папе. А Ульяна, ты фломастерами будешь что-то рисовать или нет? Что? Цветочек. Цветочек. Можно цветочки, ничего страшного. Конечно, я хочу, можно. пока я хочу папе открыть. Так, вот мы вырезали у я Янина. Вот 10, пока две. И сейчас танк буду. Да, вот вырезали Ульянины звезды, твой танк. И вот с 23 февраля... 20, сука, быстрая пока я. Да, пока ты вырезала, мы ну, вырезали. Хватит. Уля, что ты хочешь наклеить? Скажи, так сразу? О, а Оля решила сразу так. Ну давай. Я тоже хотела ну, так. Ну, ничего страшного, у тебя может в другом месте будет внизу. Все, я сделала. Сделала. Давай. Теперь выточку. Дальше. Бля, можно мне клей? Конечно, можно. Дальше. Подожди. Можно мне клей? Сейчас дам. Вот Ариночка клеит у нас. Да здесь Нет, Олечка, теперь нам надо открыть ее, чтобы папа открыл и увидел. Заднюю сторону мы оформлять не будем сильно. Вот что бы ты тут наклеила? Вот это куда ты хочешь наклеить? Вот это у тебя еще осталось звезды. Вот такие. Куда ты хочешь наклеить? Можно на уголочек вот так красиво наклеить. А это наверх. А вот здесь нарисовать что-то. Вот! Вот какая красивая открытка получается, смотрите. Да. Когда Уля даст. Да, когда Уля даст. Уля все, наверное, хватит там. Ты целый-целый листочек уже нарисовала. Я надеюсь, папе вы сделаете с деду красивые открыточки. И Уля хочет папе подарить что, и я хочу черный. Вы вдвоем подарите папе. Когда? клеить. Ну, Оля, ты туда будешь клеить вот эту большую? Ничего себе. Ну ладно, у нас особенные открытки. Все, наверное, хватит, Оля. Дай Арине, а сама клей. Вот это да! Как она дизайнерски подошла к этому. И дальше я папу рисую. А сейчас мы немножко поговорим и э, поблагодарим наших телезрителей, точнее наших друзей. Мы хотим большое спасибо сказать на, за комментарий Аллы, вот ссылку сейчас поставим. Телефон попозже. Очень много проблем с этими телефонами. Мы очень-очень прислушались к вашему Совет. совету вашему, да. И будем учитывать его при выборе подарки. Подарка. Потом нам понравился очень комментарий от э, э, дру, друга в гостях у Любаши. Она дала нам идею на то, как, прав... Э, как лучше украсить, да, Уля, твой день рождения, да. Она написала, можно украсить тематически в стиле Микки Мауса или Леди Баг. Конечно, этих мультиков Ульяна не любит, да, как бы. да, но мы вас э, поняли, в каком направлении действовать и вспомнили, какого персонажа она очень сильно любит, и каких вот можно было бы их на день рождения сделать. Вот, спасибо вам большое, Любаша. Плюс еще мы увидели у нас был вопрос. Спасибо, что вы оценили наших львов. И был вопрос насчет камер. Мы ответили письменно, но, может быть, и, ну, как бы лучше ответить еще и в этом видео. Мы отве э, вам отвечаем, вот это видео, которое сейчас э, вы смотрите, и предыдущее видео с Ульяниным днем рождения мы записывали на камеру Canon Mark II с объективом 1.8. Остальные видео мы записываем в основном на Canon 650, на китовский объектив. Ну, конечно, на Canon Mark II качество картинки заметно улучшается. Вот. Спасибо, что заметили это. Еще нам понравился комментарий от наших наших самых первых друзей, которые подписались. Э, спасибо большое, мы прислушались. Мам, ну, Но у ну, сейчас... Да, ничего страшного. Улечка, рисуй. Ничего страшного. Спасибо большое, что вы смотрите наш канал. Мы вас очень-очень любим. То, как Э, с наступающим днем рождения поздравили Ульяну и конечно же, вы не знаете, что любит Ульяна, ну, как бы, но спасибо, что вы подсказали, что и как действовать, в каком направлении искать подарки. Спасибо большое. А еще мы хотим вас познакомить с нашей самой первой-первой подписчицей, девочкой, да, которая Деточка. сама, она мечтает стать маленьким блогером. Ссылку вы сейчас увидите. Она учится в школе и, конечно же, не получается так часто выгружать видео и заниматься, но очень бы хотела, если кто-то, у кого-то есть желание, зайдите к ней на канал и подпишитесь, поддержите маленького, под, маленькую подписчицу, которая сама пытается записывать свои видео и выкладывать выкладывать в YouTube. Давайте ее поддержим. Спасибо, что выслушали. А теперь мы продолжаем дальше. Подскажите, какие вы бы хотели подарить подарки своим мужчинам? И маленьким, и большим. Нам было бы очень интересно. У меня вот такой папка. Вот такой папа получился у Арины. Какая я не ну, хотела, какой папа любит. Ой, какой мечи. Ноль. <laughs> depois. Não acabou! Vou tomar meu papai! Tem uma chiquinha, tanquinha, vida, e minha carinha, minha Minha buditinha te dá. Hum. <laughs> Olha, potadinha, minha tudo pobre. Рисуй. Я А ты покажи. У меня такие смешные слова. Вы сейчас уже будете смеяться, победики. А что такое? Опять папка была? Нет, много. И вдруг? Нет, их вообще много. Смотри. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Их восемь. Вот это были бабки. Как обещала нам Арина, что мы надули на открытку, будем смеяться. Сейчас посмотрим. Она тебе еще... Восемь! Она солдатов рисует. много баб. Она мне только говорила. Много баб? Много баб. Много баб у Марины один папа. Солнышко, да? Любовь. А у Ули синий это папа. А все остальные это всех-всех защитников. Она поздравляет. Вот такой танк Арина наклеила. Вот такой танк. Да, вот, 23 -е. А смотрите, у Арины хитро сделано. У нее как ни поверни, все может считаться началом. Можно покажу? что вот так вот мы ставим, открываем, что вот так мы ставим, открываем. И получается открытка с любой стороны считается как началом. Ну, папа, у тебя волосатый. Нет, это А у Ульяны, смотрите, хитрая открытка. Догадайся, с чем поздравляешь. С третьим чего-то там. А вот так с 23 февралем. И пушка. Бух-бух, да? Тук -тук -тук -тук. И вот так вот она всех-всех поздравляет. И синего папу главного. Синий папа с друзьями. Нет, синий папа вон там. Да. там нет глаза. Да. Нет, там есть. Есть у всех глаза. Вы посмотрите, какой... Ой, Интересно. как мумия. Алина сказала, что над Улиным, сни... э, над Улиным рисунком вы сме... будете смеяться. Скажите, пожалуйста, в комментарии, смеялись ли вы? Смотрите, у нее с волосами и лысики есть. <laughs> бабуся забила. И у бабы забила. Друзья, напишите нам, пожалуйста, в комментарии, какие подарки вы будете мужчинам, также будущим защитникам нашим, мальчикам. Мы будем смотреть ваши отзывы, ваши комментарии по поводу этого сегодняшнего видео. Может быть, что-то интересное вам понравилось у нас, да? Может быть, какие-то открытки тоже придумайте. А теперь ставьте лайки, подписывайтесь на канал Аина и Пока-пока. Пока-пока. Не забудьте подписаться.